olmaz geri dönemem Yollarım hep sana çıkıyor çıkıyor çıkıyor çıkıyor Duramam buralarda gözlerim hep seni arıyor arıyor arıyor arıyor Zehirlendim her gün sana ben gözlerimin altı mor mor mosmor mor mosmor mor Kafamın içinde var binlerce galaksi sanki bana kozmos kozmos kozmos Olmaz geri dönemem anda ayaklarımız Yan yana aynı toprağa Yürümüşüz o yolu seninle her gün Boşu boşuna boşuna boşuna Ben bir timsah Gözlerin getirir baharı sanki yeniden Yok ki seni anlatacak lisan Yıksa bütün süksem Seni kanlı canlı karşımda bir görsem Güzelliğin tüm dillere pelesen Ettin beni benden sarı kelebek Biliyorum ağzıma yakışmayan gece Bu gece Her gün seni aradım Yoktun Yoktun Her gün sana koştum Düştüm Düştüm Etraf sessiz kapılarım kilitli Karanlık bir oda içerisinde ağlamaklıyım Ağlamalı mıyım Olmaz geri dönemem Yollarım hep sana çıkıyor Çıkıyor çıkıyor çıkıyor Duramam buralarda Gözlerim hep seni arıyor Arıyor arıyor arıyor Zehirlendim her gün sana ben Gözlerimin altı mosmor mor mosmor mor Kafamın içinde var binlerce galaksi Sanki bana kol kendim her gün senle ben Gözlerimin altı mor mor mosmor mor mosmor mor Kafamın içinde var binlerce galaksi Sanki bana kozmos kozmos kozmos